yaani ilikuwa ni vita e, sijakaa sawa siku hiyo nikaitwa ofisini kwa mchungaji mm. kwamba kaja mwenyekiti mm. ambao kule tunasema sheha ambao huku ndo mwenyekiti wa mwenyekiti wa serikali za mitaa mm. na naibu wake mm. nikaitwa ofisini kwamba nimemtishia maisha mm. mzee wa kanisa ambaye huyo anaongoza tunako kwenye vita mina na yeye akapeleka kesi mpaka kwa mchungaji kwamba nimemtishia maisha, akapeleka kesi kwa uongozi wa kijiji kwamba mimi nimemtishia maisha. Kwa hiyo niondoke. Kivipi? Hataki kuniona kanisani. Yani, maisha kivipi? Kwamba nimemtolea maneno ya, ya kivitisho kwamba kwamba sijui nitamchoma kisu sijui nita yani kwa kweli mpaka leo hii kakaangu mm. Ah, shetani ni mtu mbaya sana kwa hiyo sijui lolote mm. na mchungaji akaja mpaka pale Joy tunakuhitaji ofisini sasa yule yule mdada ambaye nilimsaidia mimi akaniambiaje ndugu mpendwa kuna kesi kubwa kanisani kwamba fulani ameenda kushtaki kwa hiyo lakini mimi nina, nabaki wewe nenda mimi nabaki siondoki mpaka urudi hapo chumbani kanisani. Siondoke mpaka urudi. Na hapa nakaa naomba. Mm. Nikaingia kanisani kwa mchungaji, nikakuta mzee wa, nikawakuta wazee wa kanisa, nikamkuta mwenyekiti, nikamkuta na yeye mzee wa kanisa ambaye amenishtaki, nikamkuta yani, nikakuta uongozi umekamilika. Mm. Nikakaa. Sasa Mungu Mungu mwacheni aitwe Mungu. Walivyoniona sheha alivyo mwenyekiti alivyoniona akasema ndio huyu mama e, eh, ndo huyo ambaye ameshtakiwa e, e, mama pole. Kaambia asante. Mwenyekiti hajaongea chochote, akabidi aongee naibu wake mm. Mama ehe, tumepata kesi mm. Ikabadilishwa sasa, tumepata kesi waumini wenzio wa kanisa ambao unasali naye mm. Tumeletewa kesi kwamba unateswa na mzee wa kanisa ambaye ni fulani na yeye yupo pale. Fulani anasikia anaku, anakutesa, anakuonea sana kanisani, umeishi unaishi hapa kanisani huna raha. Je, hii kesi ni ya kweli? Walivyonibadilishia nikamwambia, ah, kumbe ndo ilivyo. Kama waumini wamekuja kusema hivyo, ujue hicho kitu kipo. Sasa kama kipo, tunataka tuelezee anakutesa vipi? Mm. Ikabidi sasa nikazungumza mimi kwamba mimi mateso anayonitesa kwamba ananifanyia mambo ya giza. Kwa hiyo mambo ya giza mimi siyataki na mpaka kuja kulalamika kwa mchungaji kwamba mimi nimeondoka nyumbani kwake, sijui kwa nini nimeondoka, ameanza kukasirika mpaka salamu hanipi. Nimeondoka nyumbani kwake kwa sababu ananifanyia vitu vya nguvu za giza. Nimeenda kwake, naenda chooni, naenda kukuta dawa imemwagwa nyeusi. Dawa hiyo anamwagia nani? Vitu vingi ambavyo ananinyanyasa vitu vingi, mpaka amekwenda kwa mchungaji akamwambia mchungaji yeye anataka kuhama kanisa. Kama mimi nitaendelea ku, kuabudu kanisa hili, basi yeye anahama kwa ajili yangu. Kwa hiyo anachokitaka mimi nifukuzwe na mchungaji, kwamba nisiendelee kuishi hapa, sijui kitu gani ninamkera kuwepo hapa kanisani, ila nataka kumwambia tu kwamba hili kanisa sio la kwangu wala sio la kwake. Kanisa ni la Mungu. Hmm. Mtu yoyote anaruhusiwa kuja kusali Mm. akiwa na imani kama ya kwangu. Kwa hiyo yeye naweza ngasema kwamba hana imani ya Mungu kwamba kutaka mimi nifukuzwe kwa kosa gani, aniambie kosa kisha mimi nitaondoka. Mm. Nitatafuta kanisa lolote la kiroho, nitakwenda kuabudu, lakini aniambie hicho chanzo cha mimi mpaka kuniletea wazee wa kijiji kwamba niondoke kanisani. Hakusema neno lolote kama lifungwa. Mm. Kimya. Nikamwambia sasa, nataka nikwambie kama ye hawezi kusema, mimi namdhibitishia kwamba hivi hili kanisa sikuja mimi, alinileta Mungu. Kwa hiyo baba mwenyekiti, sijakudharau wala sijakuunini na kuheshimu hapa kanisani, siondoki hapa, ataniondoa Mungu aliyenileta. Kwa wewe afanye propaganda zake zote za kutafuta wewe za ku... ila mimi nasema hivi kwamba siku na mimi sema naifuata sheria nitakwenda kufungua sheria, wewe utakuwa shahidi, kwa sababu anafanya mambo kinyume na sheria. Kwanza ananizalilisha, ananizalilisha, sili kwake, silali kwake, nalala nyumba ya Mungu. Mungu ndo wa kuibuka aseme sikutaki, sio yeye. Mm. Akanyamaza, hakusema lolote. Aka mchungaji mzee wa nani mwenyekiti akasema, kwanza mama, mimi nakuomba msamaha, tunakuomba msamaha na kuomba msamaha, msamehe, kwa sababu kama utaenda kwenye vyombo vya sheria ukaenda ukazungumza haya ambayo umeyazungumza hapa, na hata huyu huyu mzee wa kanisa, kwanza yeye mwenyewe ni mwalimu wa shule hiyo, lo kanisa ambao nakaa mimi lina, kan, lina shule na kanisa, ataonekana vipi? Alafu ni mwalimu mkuu, alafu ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo yani itakuwa ni vita kubwa. Nikamwambia kama ataendelea, ila mimi sina kinyongo na yeye, yeye ndo ana kinyongo na mimi. Kwa hiyo afate maisha yake. Mimi hapa namdhibitishia kwamba mimi hapa hakunileta mtu, nililetwa na Mungu. Mungu ndo atakayeniondoa hapa, sio yeye, wala sio sio mchungaji, wala sio wewe mwenyekiti, sababu sijaja mtaani nikakuletea vurugu, ila vurugu anaifanya yeye kwenye kanisa hili, lakini yana mwisho. Kwa hiyo pale ikawa mimi nikaonekana Mungu akanitetea, nikapata haki yangu, nikaonekana nina haki. Kwa hiyo baba mchungaji akasema tunachokuomba, ninachokuomba basi utu ukae kwa amani, msalimiane, msameheane. Yeye hakuzungumza chochote kwamba nisamehe dada Joy nimekuzalilisha au nimekufanyia, hakusema lolote. Nikaelewa kwamba bado ana dukuduku rohoni na mimi. Tukarudi nyumbani, karudi nikamkuta yule dada nikamweleza, nganaambia kabla ya kurudi hakuulizwa kuthibitisha ulichokiongea, hajaulizwa haja, haja chochote mm. kwamba ni kweli huyu mama anachokizungumza. Kwa hiyo nikaelewa kwamba kuna kitu gani kinaendelea, kwa sababu mimi ni muumini wa kawaida, yeye ana wazifa wake. Kwa mambo yakafunikwa funikwa pale, mm. na mimi nikasema basi mm maisha yaendelee mengine. Haya, ukarudi. Nikarudi, nikamweleza mwenzangu yule ambaye tuko pamoja kwenye maombi, akanambia sasa tuzidi kuomba, tuzidi kuomba. Ghafla tu tunaomba kweli, mtumishi, tunaomba, ninaomba, lakini siku nakumbuka hii miguu ikaanza kuisha nguvu. Mm. Yaani ninaamka hata kwenda siwezi, natambaa kama mtoto. Mm. Niangalia huko kuna, kuna suguru za kutambaa. Mm. Nikamwambia yule mwenzangu, mimi naondoka Mm yani ikawa sasa, yani vita ikawa kubwa, ondoka ondoka, usiku nawaza nitaamkaje, nitalalaje, vita ikawa ni kubwa, ananifukuza kwa nguvu za giza. Mm. Nika, Mungu nikamwambia Mungu, mimi naomba tu niondoke, naomba tu niondoke. Kwa hiyo siku moja nikiwa pale kanisani, kuna mkaka fulani ambao nilipewa namba yake, ni mtangazaji, jina tu ninamhifadhi aka, akawa aka, akatumiwa namba yangu tukawasiliana, akanambia naomba uje basi Dar es Salaam tufanye kipindi mimi na wewe upate angalau ule msaada, sababu historia yako nimeisikia kweli. Nikatumiwa nauli, tumiwa nauli, nikaja Dar es Salaam nikafikia Kunduchi. Kunduchi pale nilipofikia ilikuwa ni nyumba ya mtu, kwa hiyo tukafanya kipindi pale kufanya kipindi pale, yule yule mkaka akaondoka zake akaniacha pale. Sa nikawa nasubiria nauli. hasa nikiwa pale Kunduchi kuna hiyo huyo mwenyeji wangu ambao nilikofikia akasema kwamba akaambiwa na yule mkaka ambaye mchungaji, kuna mkaka mchungaji jina na mhifadhi, akasema muunganishe, kuna grupu moja kwenye kwenye wa, kwenye mitandao muunganishe na yeye mwenyewe yuko mle mle, atoe shuhuda huyu dada, pengine atapata sababu maisha yake sasa hivi yapo kanisani, hata jinsi plani ya kufanya hana, pengine watamsaidia kweli. Nikaingizwa mle kwenye shuhuda mbalimbali nikawa nikaongea maono ya mambo yangu ambayo shuhuda ambayo nimepitia maisha yangu kama hivi ninavyoongea hapa. Mm. Kwa hiyo wao wenyewe watu ambao nilikuwa nawashuhudia wakaniuliza maswali nikawajibu. Wakasema sasa sisi tunataka tukusaidie, labda ulitaka tukusaidie nini? Nikamwambia mimi kunisaidia kwangu nipate sehemu ya kukaa mwenyewe, kwa sababu kwanza nateseka, naishi kanisani. Kanisani kuna vitu vingine nguo tafua hata kuanika huwezi kanisani, ni kama kanisa. Kanisa ni nyumba ya Mungu ya kuingia kwa heshima zote, lakini mtu kwenda kukaa kabisa kuweka makazi haijaruhusiwa hivyo, ila mimi naishi kimatatizo. Kwa hiyo ninaomba kama kuna uwezekano nipate sehemu ya kuishi na sehemu ya kujipatia kipato sisi tutakupa chochote ambacho kimepatika kuanzia laki, laki tano. Nikamwambia sio mbaya. Halafu kuna mtu huku amejitokeza ataku, amesema atakununulia kigari cha mota cha kutembelea. Tunaomba turushie na picha yako tuone miguu yako unatembeaje. Mm. Kaambia sawa, nikarusha hiyo picha. Sasa kabla sijaondoka pale, akaja mwanadada wa kwenye grupu lile lile ambaye makazi yake ni hapa Dar es Salaam. Dada yule alikuja kwanza bila taarifa yangu mimi. Mm. Sijui chochote, ilikuwa ni usiku saa mbili. Mm. Nikaitwa kuna mgeni amekuja. Kaja wapi sasa? Kaja kwenye hiyo nyumba mm. ambayo naishi. Kafikish kafikaje? Kaelekezwa na nani? Sijui. Mm. Kwa ina maana kwamba walikuwa wanawasiliana na yule mwenyeji wangu. Mm. Lakini yule ambaye amenileta pale hajui na yeye. Mm. Aka alipofika pale akaanza kunituhumu. eh kwa hiyo wewe unajua kwenye kwenye wokovu utakiwa usile sana usi, kwenye wokovu haya matatizo ulionayo unatakiwa ujitoe sana, usiwe unakula sana, uwe unaomba, uwe unafunga, lakini nikikuangalia sijui kama hizo pesa utazipata. Usiwe nakula nini kivipi? Yani kwa nini? Yaani nakula chakula sana. Taarifa taarifa hizo yani zinalenga nini? Si, yani sikumuelewa alivyofika pale. Alikuwa anafahamiana na mwenyeji wako? Walikuwa wafahamiani. Alifika pale, sijui alifikaje. Mm -hmm. Lakini naelekea kwamba walikuwa wanawasiliana na yule mwenyeji ambao nilikofikia, kwa sababu yule mwenyeji eh? mwenye mji, mwenye mji. Mm -hmm. Kwa sababu simu ilikuwa inatumika kwenye grupu, ilikuwa ni simu ya yule mwenyeji wangu. Mm. Kwa hiyo yule mwenyeji ndo simu yake ilikuwa inatumika. Mm. Kwa hiyo walikuwa wanawasiliana mpaka mimi mpaka kufika pale, lakini mimi sijui wala yule mwenyeji wangu ambaye amenileta pale hajui. Mm. Kwa hiyo akaanza kunishambulia vile maneno, wewe unatakiwa sasa hivi haya matatizo usiwe unakula chakula sana, ujinyime, ufunge, uombe Mungu, lakini nikikutizama sijui kama hizo pesa utazipata. Kwa nini? kwa kweli sikutaka kuuliza ni nini. Mhm. Basi akaondoka zake. Kuondoka pale kabidi sasa safari ya kuondoka Zanzibar ikawa imefika. Sasa nikiwa pale kuna pesa ambazo walinitumia mwanzo shilingi elfu arobaini elfu sabini kitu kama hicho ilikuwa elfu sabini elfu sabini hiyo ilikuwa ni ya kununua kununua da kununua eh, vocha mm. ya kujiunga kule. Kwa mimi nilikuwa sina hata nguo Nikasema hii elfu sabini nitaweka bando, alafu nyingine nikatafuta angalau nguo za kuvaa, sina. Nikaenda katafuta sketi mbili na t-shirt mbili, nikaja pale nikaziweka. Baada ya kuongea maneno yale, nikamwambia jamani, kuna ndo nikawa nimefika Bagamoyo sasa nikaaga pale na kwenda Bagamoyo, kuna rafiki yangu, nikatoka nikaenda Bagamoyo. Hiyo huo mwaliko wa Bagamoyo ulikuwaje? Huo mwaliko wa Bagamoyo niliwaaga pale baada ya kumaliza shuhuda mm. nikawa sasa nimewaga wenyeji wangu pale, naenda Bagamoyo, nikirudi ndio mimi naondoka Zanzibar. Haya, nikaacha nguo zile nimeshazinunua pale mm. nazo zingine kutoka Zanzibar nikawa nimeziacha pale, nikaenda Bagamoyo kwa huyo rafiki yangu, tulikaa wote Zanzibar mm. nikaenda nikaangalia mazingira, sikumwambia kwamba mwenzangu nina hivi na hivi, nimeambiwa nihamie huku, nikamwambia mi natamani nije nikae huko akaniambia maisha huko mepesi unatuacha una, una umeambiwa uhamie bagamoyo na nani na, n, n, kwenye ndoto kama nilisema kwamba shetani kanaambia kama unataka kuhama zanzibar mimi nataka sehemu mbili ukakae hmm. kama sio bagamoyo basi iwe, iwe wapi hapa kigamboni ndio sehemu mbili ambazo yeye anataka mimi nikakae, lakini sehemu za pwani. Lakini mimi nikasema wacha niende nikaangalie Bagamoyo, ndo nikaaga pale, naenda Bagamoyo, lakini sikuambia kwamba nimeambiwa hivi mm. Nikatoka tu mimi nikaenda kwa mwenyeji wangu yo dada, nikampigia simu na namba yake, nikaenda pale nikayatizama mazingira, nikasema huyu nikisema nimwendekeze shetani kweli nitakufa. Hizi sio sehemu ya kukaa Bagamoyo. Bagamoyo uwe na biashara Bagamoyo ni yani mji ule wa bado kama Zanzibar tu. Mm. Kwa hiyo nikarudi. Nilivyorudi sasa hapo kwa mwenyeji wangu, zile nguo zimepotea. Hmm? Nguo zimepotea. Kivipi? Zile nguo ambazo nilinunua hmm. na nguo zingine ambazo nitoka nazo Zanzibar, nguo zimepotea. Hazipo. Narudi mbona nguo zangu hamna? Ukiuliza. Nikauliza. Jamani, wapendwa, nguo zangu zimepotea kama labda kuna amechanganya changanya huko, mtizame. Katakayoiona nguo ngeni ni ya kwangu. Mwanaume alijibu, kwa hiyo umetuona sisi maskini sana mpaka tuibe nguo zako? Nikamwambia hapana, sijasema kwamba nyi wezi, ila nimeuliza kwa sababu nilienda Bagamoyo nimerudi. Akasema takuwa labda umeziacha huko kwa Bagamoyo. Nikamwambia hapana, Bagamoyo nimeenda na nguo hizi na hii ya mwilini ya tatu, na ndio hizi na hizo zilipotea zingine ni mpya ambazo sijazivaa na zingine nimetoka nazo Zanzibar. Kwa kweli wakawa uhasama mkubwa, nikajuta kwa nini niliuliza. Mwanamke akanuna, mwanaume akanuna. Nikasema basi, nikabidi mimi niondoke. Nimeondoka, yani hata ile salamu atupeane, niko kwenye mji wa watu. Sasa nikampigia yule aliyenileta mm. aliyenileta hapa, nikamwambia kaka, kwani dada huyo mdada ambaye alikuja huyo kwenye grupu fulani, we ulimwambia aje huku? Akanambia aka mimi mbona sijamwambia, sijui taarifa yoyote kwamba kwani alikuja. Nikamwambia dada fulani alikuja, alifata nini? Nikamwambia sijui, aliletwa na nani, kaelekezwa na nani mpaka wewe ulipo? Nikamwambia sijui, labda mwenyeji wako. Kwa kweli sasa ikawa sasa, kwa nini anafanya hivyo? kwa nini aje bila taarifa yangu? Nikamwambia sasa sijui kimekuja kutafutwa nini. Kwa hiyo ikawa sasa pale akasema dada, mimi hata sijui nikwambie vipi. Nikamwambia baba, hiyo mimi inabidi niende Zanzibar kwa sababu sehemu ya kukaa sina. Hapa aliponiacha nguo zangu zimepotea, nimeuliza imekuwa tafrani. Kwa hiyo mimi naondoka. Kabidi sasa akasema, itabidi mimi nikuunganishe, kuna redio moja uende upate angalau hiyo nauli. Hiyo niliokuachia wewe ni shilingi elfu arobaini. Utafika Zanzibar tu na hiyo shilingi elfu arobaini nauli tu, utakula nini ukifika? Kabidi akanionyesha akanielekeza huyo kaka wa redioni, nikampigia simu, nikaenda tukarekodi mimi na yeye kipindi. Akasema sasa tufanyeje? Kabidi kaka, watu wanasema hujapata chochote, sasa tunafanyaje? Kabidi akatumia njia ziada kwamba jamani, tumchangie hivi angalau apate nauli ya kuondoka. Kwa ile kaka watu walijitahidi sana, Paka nikapata angalau pesa pale kama laki moja na nusu nikaondoka pale, nikapanda meli nikarudi zangu Zanzibar. Kufika sasa Zanzibar kanisani, kanisa ambalo naishi Yaani kile kitendo cha kufungua mlango tu, ile yaani nafungua mlango nakutana na nguo zangu zilizopotea Dar es Salaam. Hmm? nakutana na nguo zangu zilizopotea Dar es Salaam, zipo juu ya godoro kanisani, kwenye chumba kile ulichopewa kanisani. Chumba nilichopewa kanisani Zanzibar, chumba nilichopewa kanisani Zanzibar, nikazikuta nguo zote zilizopotea Dar es Salaam mpaka zikazua gumzo, tukawa hatusalimiani mm. Ni yani niliishiwa nguvu, niliishiwa nguvu, nikasema Mungu wangu sasa hii ni balaa gani hili? Kwa nini huyu shetani ananigombanisha hivi na watu? Sasa hivi kule washaniona mbaya, kisa kuuliza tu vitu vyangu. Kwa kweli nikasema sasa pale nikaingia nikasema hizi nguo kama wewe shetani ndio ulizichukua kwa jina la Yesu. Tena nazitakasa alafu navaa. Sizitupi kama nia yako nizichome moto kwa kuwa wewe umezishika. Mimi sichome nguo moto na navaa. Mhm. nikaziombea pale, nikaziombea, nikavaa hapo hapo, nikazivaa. Kwa hiyo ikawa vile sasa, huo msaada sikuona, nikakaa siku tele Zanzibar. Juzi nimeshafika hapa Dar es Salaam, ndo huyo mdada ambaye alikuja akanitafuta dada Joy, eh, sasa itabidi utupe utupe tena. Hakutumia yeye, akampa mtu mwingine mwanaume mm mwanaume ndo akanipia unamkumbuka dada fulani nikamwambia namkumbuka sasa kuna hela yako imeshapatikana inabidi urushiwe urushiwe kwa namba gani nikamwambia namba yangu nikamtajia namba yangu ambayo ya kunirushia basi fulana huyo dada atakupigia yaani huyo dada akampa mtu mwingine ajitakase kwanza. Nikamwambia sawa, hamna shida, akikupigia basi pokea. Nikamwambia mimi nitapokea. amini Mungu. Baadaye akanirushia shilingi laki laki moja. Sasa nikiwa kule Zanzibar, kwa nikasema sasa nifanyeje? Kuna huyo dada ambaye yuko nje, akanikawa sasa anahangaika. yaani imani imeshanitoka, yani kama na mimi nimeanguka kiimani sasa ikiwa kule chungu, yani mzee wa kanisa ndo vitu anavyonifanyia. Yani ile furaha ya kwenda kanisani ikaanza kunyong'onyea. Nafikiri yule mwenzangu ananipa moyo. Hapa hauondoki, mimi naomba mimi naondoka kanisani. Kanisa hili mimi naondoka. Hapa hauondoki. Hapa huondoki. Kama kuondoka ondoka wewe, lakini vitu nikamwambia mimi naviuza vyote vitu vyangu. Mimi niondoka. Kanambia hauuzi kitu. Hauuzi. Wewe nenda. Kaa sasa nimekutana na dada hawa leo nisikia kwenye mitandao akanambia kuna kanisa lipo Dar es Salaam, nenda utafanikiwa. Nikamwambia mimi sitaki kanisa lolote, ila tu nahitaji kuondoka hapa Dar, hapa Zanzibar niibadilishe mazingira. Akanambia sasa, Dar es Salaam katafute chumba ambacho bei rahisi utakaa. Kamwambia sawa, ila hilo kanisa inabidi ufikie hapo kanisani kwanza. Kamwambia sawa. Kweli nikaanza prosesi sasa za kutoka. Akanambia tawi lake lingine liko huko Zanzibar sehemu fulani. Sasa hiyo sehemu nitajia ni kule kule nilikoishi na shetani, maeneo yale yale. Akanambia nenda tu ukapate baraka za kule, kisha uje huku, ili mchungaji wa kule akujue. Kweli nikaenda kule kanisa lile, mchungaji wa kule tukaelewana, tukaonana, nikamwambia mchungaji, mimi nahitaji kufika Dar es Salaam kanisa la kule ambao tawi lake ndo hili. Akanambia mna shida, mimi nitaongea na mchungaji askofu wa kule da, watakupokea. Sasa lakini wewe mwenyewe uko tayari? Maana vita yako. Nikamwambia niko tayari. Nauli nikatumiwa tumiwa nauli siku hiyo na nakata tiketi, ilikuwa niondoke na mke wake, kwa kuna mkutano huko, mama mchungaji wake wa kule tukakata yani nikatumiwa ile pesa mchungaji yule wa kule akanitumia pesa huko dada wa nje nauli nikatu, mchungaji akanitumia mimi mke wake akawa ameshtangulia mimi nikamwambia mimi nitakuja na meli ya saa sita nikatoka nyumbani vizuri hapo kanisani naoishi nikafika mpaka bandarini nikakata tiketi yani kitendo cha kwenda kukaa pale tu wanakosubiria abiria yani nilisimama nilitizama bahari nikaona yani nikamuona ujini amesimama kabisa ole yani ananifanyia hivi ole wako kwenye bahari kwenye maji, kwenye maji. Mm. ole ananifanyia kidole ole wako upite hapa ninakuua ninakuua na ninakuchukua